сәлем құрметті достар сіздермен бірге ә, денсаулық каналы бәрі сіздер үшін бүгінгі бүгінгі тақырыпта тамағыңыз ауырса қалай емдеуге болады үйдегі заттармен яғни бірінші пищевой сода сосын тұздалған тұз йодталған тұз ә, сосын кружка бір стакан су сол бірінші видеоны жалғастырмас бұрын ә, каналыма тіркеліп лайк бас, комментарий жазамыз э, келесі қандай видео шығарайын соны жазып кетіңіздер ә, ал біз бастаймыз бірінші бір қасық бір қасық сода аламыз соған 80 градуста қайнатылған суды құямыз қайнатылған суды құямыз сол кезде көрдіңіздер мынадай дыбыс шығарады қайнайды бұрқылдап содан кейін тұз саласыз бір қасық содан кейін бір қасық тұз саласыз сосын араластырасыз жақсылап араластырасыз осы осымен тамағыңызды шаясыз қайта қайта шайыңыз ә, тамақты шалқайып тұрып қайта қайта шайыңыз сол кезде сіздің тамағыңыз ары қарай бару керек сонда осы ең бір екі күнде осы шая берсеңіз күніне үш мезгіл күніне үш рет төрт рет шайсаңыз тамағыңыз бір екі күнде жазылып кетеді ә, егер видео ұнаса пайдалы болса лайк басып комментарий жазып каналыма тіркеліңіздер ә, бұдан да күшті күшті видеолар шығарамын бұл видеодағы ақпараттар барлығы менің тәжірибемнен өткен ауырып емделіп тамағымды жазып алдым менің мамандығым медицина колледжі орал қаласында оқыдым видеом ұнаса лайк басып комментарий жаз, қазақша контент қолдап кетіңіздер сау болыңдар